السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے ارسلان اسلام اور یہ میرا چینل ہے ٹیکنیکل انفارمیشن دوستوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ جیسے ہی اسے سبسکرائب کریں گے اس کے ساتھ ایک بیل کا آئی کون شو ہوگا اس کے اوپر لازمی کلک کریں تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز دیکھ سکیں سب سے پہلے کرتے ہیں آج ایک ایسی اپلیکیشن کے ساتھ جہاں آپ اگر کوئی تصویر وغیرہ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ سرچ کر کے آپ کو فوراً بتا دے گا کہ یہ کس کا چہرہ ہے کون ہے یہ تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے پلے اسٹور میں پلے اسٹور میں جانے کے بعد ہم یہاں پر سرچ کریں گے فوٹ فوڈ ویو آپ یہ نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں پر یہ ایک سب سے پہلی اپلیکیشن شو ہو رہی ہوگی آپ اسے اوپن کر لیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے اس لیے میرے پاس اوپن کا آپشن شو ہو رہا ہے آپ کے پاس انسٹال کا آپشن شو ہوگا تو آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے کہ فور فور پوائنٹ فائیو کی ریڈنگ ہے جو کہ بہت ہی اچھی ریڈنگ ہے تو چلے آئیے اسے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے وقت دوستو یہاں پر آپ سے کچھ پرمیشنز مانگے گا آپ نے وہ پرمیشنز دے دینی ہے اسے میں نے کچھ پرمیشنز آلریڈی دی ہوئی ہیں آپ نے تمام پرمیشنز اسے دے دینی ہے تو بھائی دوستو اب ہم چلتے ہیں میرے پاس گیلری میں تو کوئی امیج سیو نہیں ہے تو انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں آئی مینز سی ایم تو دوستوں ہم یہاں پر سرچ کریں گے مثال کے طور پر اکشے کمار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس سائٹ پر اسی فو ویو کا ایک آپشن شو ہو رہا ہے اس کے ذریعے ہم پکچر کا چہرہ سلیکٹ کرتے ہیں تو میں یہاں سے اکشے سلیکٹ کرنے کے بعد میں اسے اوپر لے کی طرف لے جاؤں گا اور یہاں پہ ایک سے دو سیکنڈ روک کے رکھوں گا تو یہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی تو میں نے اسے سلیکٹ کر لی ہے چلتے ہیں جیسے ہی آپ اسے چھوڑیں گے تو یہاں پر یہ گول گھومے گا اور یہاں پر آپ کے پاس ایسے آپشن آ جائے گا تو دوستو جیسے ہی آپ یہ سرچ جی کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو فوراً سیچ کر کے بتا دے گا کہ یہ کون ہے ان کا کیا نام ہے ان کے بارے میں آل ڈیٹیل آپ کو دے دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو اس نے بتایا ہے کہ اکشے کمار ان کا نام ہے یہ اس کے بارے میں پوری جانکاری Akshay Kumar in an India born Indian actor producer دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن اس نے دے دی ہے اسی طرح سے دوستو اگر آپ کے پاس کوئی انگلش لکھی ہوئی ہے آپ کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اسی سے اسے سلیکٹ کر کے انیبل پہ کلک کریں دوستوں میرے پاس اوپو کا موبائل ہے شاید اس میں یہ پرمیشن آن نہ ہو دیکھ سکتے ہیں یہ پرمیشن آن نہیں ہو رہی آپ نے یہ پرمیشن اپنے موبائل پہ آپ کے پاس آن ہو جائے گی تو آپ جیسے اسے سلیکٹ کریں گے تو اوپر ایک اور چھوٹا سا ٹرانسلیشن کا آپشن شو ہو جائے گا اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ فوراً اس کا اردو ہندی یعنی کہ جس لینگویج میں بھی آپ کرنا چاہیں ٹرانسلیٹ کر دے گا تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ